diam-diam aja Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. yang mau panjang Astaghfirullahalazim. alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih yang mau lebih panjang sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu lak bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Yang belum hafal, tulis di Google, Saidul Istighfar. Enter. Pilih image, gambar, print, baca. Jadikan sebagai wallpaper, desktop, dihafal, di print, tempel di dapur dekat kompor. Pagi-pagi sambil masak, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka. Siang masak, baca lagi memperbanyak istighfar. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man lazimal istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar? Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka percaya enggak sama ucapan Nabi? Nabi. Yang nggak percaya ya nggak apa-apa, lihat aja nanti. Yang kedua adalah man alaiya salatan siapa yang bersolawat kepadaku satu kali sallallahu alaihi biha asyara Allah kirimkan sepuluh kebaikan kebaikan kebaikan khuttat anhu asyara sayiat ditutupi sepuluh silap dosa dan kesalahan warufi'at lahu asyara darajat dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan maka cara yang kedua untuk menolak bala musibah wabah virus ini adalah dengan banyak-banyak bersolawat banyak-banyak solawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad boleh اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق يهدي الى بك صراط مستقيم boleh صلوات منجيات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا باقصى الغايات من جميع الخيرات في الايات وبعد الممات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات boleh yang enggak hafal panjang Pak Ustaz gerak-gerakkan aja mulut Yang penting ikhlas. Inna salatakum ma'rudatun alaiya. Salawat kamu dari Bandung, dari Jawa Barat. Dibawa ke Masjid Nabawi, ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Nabi mendapat kiriman salawat. Ini dari mana? Dari Bandung. Ini dari mana? Dari Jawa Barat. Ini dari mana? Dari Indonesia. Ini dari mana? Dari Nusantara. Maka Nabi memohonkan ampunan untuk kita semua insyaAllah dijauhkan Allah dari malapetaka bencana musibah narkoba sabu-sabu utau lem kambing hmm. saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dia yang mendoakan kita yang doanya dikabulkan Allah yang doanya tidak ditolak Allah Allah jamin untuk dia wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda apapun yang kau minta akan kukabulkan ya Muhammad. Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Doa kita ditolak Allah. Zikir kita belum tentu diterima Allah. Taubat kita masih menggantung antara langit dan bumi. Tidak ada yang mengaku dapat Lailatul Qadar, belum tentu dapat haji mabrur, tapi selawat pasti diterima Allah. Satu-satunya amal yang pasti diterima Allah adalah salat. So Salawat. Kenapa? Karena salawat itu ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar, taubat, sudah. Banyak salawat, sudah. Apalagi yang ketiga? Sadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'i. Memperbanyak sedekah sirri diam-diam menolak mati jelek mati buruk, musibah, malapetaka dan bencana. Sedekah diam-diam. Pak, saya mau sedekah. Iya, tapi saya mau mengamalkan sedekah diam-diam. Jangan tulis nama saya. Nah, kami pengurus masjid mau nulis di dinding Pak Whiteboard. Jangan, kalau mau tulis hamba Allah aja. Berapa Pak? 2000. Aduh. paling kaya di Madinah itu orang yang punya sumur. Sampai hari ini minyak lebih murah daripada air. Air lebih mahal daripada korma. Sumur. Nama sumurnya Beroha. Letaknya di depan Masjid Nabawi. Yang punya sumur dan kebun korma itu namanya Abu Talha, Ada disebut dalam hadis. itu menunjukkan menyebut nama karena menyumbang hukumnya boleh karena hadis Nabi menyebut yang nyumbang namanya Abu Talha sampai hari ini di Madinah ada sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan namanya Bi'ru Raumah artinya Utsman disebarkan informasinya dia nyumbang turun ayat intuqridullaha qardan hasanan yudhaif lahu ad'afan kathira kalau mau beri pinjaman kepada Allah maka Allah akan berikan balasan berlipat ganda datang Abu Dihdah apakah Allah perlu pinjaman? Allah tidak perlu pinjaman tapi kalau kau tolong agama Allah Allah akan membantu menolong engkau maka dia berikan sumbangan 600 batang pohon kurma satu kurma ajwa Madinah satu kilo 50 rial tapi karena kita udah lama kenal 40 aja ambil 250 ribu pak satu kilo semuanya ada 600 batang berapa miliar itu hitung sendiri nanti di rumah itu ada 600 batang satu kilonya korma ajwa 50 rial kualitas bagus dari Madinah asli mantasabbaha siapa yang pada waktu paginya makan tujuh butir korma ajwa maka dia tidak diganggu setan tidak bisa kena sihir santet dan tidak kena racun empat la ta'murun nabil ma'ruf ajak orang beramar ma'ruf watan hauna anil mongkar larang orang berbuat mongkar Jangan cuek, jangan diam. papa, papa, papa, itu ada anak pacaran boncengan. Biar aja, bukan anak saya. Hamil, bukan urusan saya. Memangnya kalau tsunami datang menggulung dari atas lautan naik ke darat, memangnya dia tanya dulu. Kalau tsunami datang, kalau gempa bumi datang, kalau likuifaksi datang, kalau gempa datang, kalau gunung meletus datang, ketika musibah datang, apa dia waktu mau masuk rumah kita dia tanya, ini eh, sholat apa enggak ya? semuanya akan rata dengan tanah wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. takutlah kamu azab Allah ketika datang dia tidak menzalimi dia tidak menganiaya dia tidak membunuh yang zalim jahat-jahat saja yang baik-baik juga kena akibat apa ini gara-gara tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar